Ողջույն հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի այցելուներ։ Դուք գտնվում եք Գերմաներեն հայերեն ալիքում։ Այս ալիքի նպատակն է օգնել գերմաներեն սովորող աշակերտներին, ուսանողներին քերականության հարցում։ Ալիքի հետևորդների մեջ շատ կան նաև գերմանաբնակ հայեր։ Ես երբեմն հրապարակում եմ նաև բլոգներ Գերմանիայի մասին։ Այսօրվա մեր դասի թեման է գենետիվ հոլովը։ Նախորդ երկու դասերի ընթացքում ես խոսել էի գերմաներենի մյուս հոլովների մասին՝ դատիվի և ակուզատիվի։ Այդ բոլոր վիդեոները ես կհավաքեմ մի մեծ փլեյլիսթի մեջ և փլեյլիսթի լինքը դուք կարող եք տեսնել այս վիդեոյի ներքևում։ Փլեյլիսթում կլինեն ինչպես քերականական բացատրություններ, այնպես էլ վարժություններ պարունակող վիդեոներ։ Դե ինչ անցնենք մեր այսօրվա դասի թեմային՝ գենետիվ հոլով։ Գենեթիվը համապատասխանում է հայերենի սեռական հոլովին։ Գենեթիվի արտահայտած հիմնական իմաստը պատկանելության գաղափարն է, բառիս ամենալայն իմաստով։ Գենեթիվ հոլովով դրվող գոյականը նախադասության մեջ մեծ մասամբ ծառայում է որպես չհամաձայնեցվող որոշիչ։ Այն համապատասխանում է հայերենի հատկացուցիչին։ Բերեմ օրինակներ։ Die Bücher des Schules sind neu։ Աշակերտի գրքերը նոր են։ Wessen Bücher։ Ում գրքերը։ Հաջորդ օրինակը՝ Die Blätter des Bäumes։ Ծառի տերևները։ Der Schatten des Bäumes։ Ծառի ստվերը։ Այժմ տեսնենք ինչպես է փոփոխվում գոյականը գենետիվ հոլովում։ Գենետիվ հոլովը պատասխանում է Wessen ում ինչի հարցին։ Իսկ հոլովման աղյուսակը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Աղյուսակից երևում է, որ արական և չեզոք սերերը հոլովում են միանման կերպով, այսինքն և դերը և դասը երկուսն էլ փոխվում են դեսի, և վերջում ավելանում է գոյականին վերջավորություն, էս կամ իես, օրինակ Տեր ֆաթերը դառնում է տես ֆաթերս, դաս քինդը դառնում է տես քինդես։ Արականը եւ չեզոքը նման են իրար, մի անգամ եւս կրկնում եմ։ Իսկ իգականը եւ հոգնակին միմյանց են նման։ Դիմութը դառնում է դեր մութը առանց վերջավորության։ Եվ հոգնակ հոգնակի ժամանակ դի էլթենը դառնում է դեր էլթեն։ Նույնը վերաբերվում է նաև անորոշ հոդին։ Անորոշ հոդի ժամանակ այնես մայնես, մուսկուլինի ժամանակ եւ այնես մայնես չեզոքսերին այդ խալի ժամանակ։ Լրիվ նման են միմյանց, ոչինչով չեն տարբերվում։ Իսկ իգականը եւ հոգնակին ձևով միմյանց են նման այներ, մայներ եւ հոգնակի ժամանակ միայն մայներ, որովհետեւ հոգնակին չունի անորոշ հոտ։ Իգական սերի ժամանակ վերջավորություն չի ավելանում, միայն դին փոխվում է դերի։ Այժմ մի բերեմ մի քանի օրինակներ գենետիվով։ Der Hals der Giraffe Das Buch des Kindes Der Kopf des Tieres. Das Handy des Mannes. Das Fahrrad der Sekretärin. Die Kräftigung der Beine. Die Häufigkeit des Trainings. Die Verbesserung der Fitness. Die Kräftigung des Rückens. դի այնամե այնես մեդիկամենս, տերղատ այնես վախմանս։ Կոյականների հետ ամեն ինչ պարզ էր, այժմ տեսնենք, թե ինչպես են փոփոխվում անձնական դերանունները գենետիվում։ Անձնական դերանունները գենետիվում փոփոխվում են հետևյալ կերպ. Իշը դառնում է մայներ, դուն դառնում է դայներ, էղը եւ էսը Երկուսն էլ փոփոխվում են զայներ, նույն տեսքը ունեն, բայց տարբեր նշանակություն։ Զին դառնում է իղեղ, վիը դառնում է ունզեղեղ, իղը դառնում է օյղեղ, զին դառնում է իղեղ։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ մի քանի անձնական տերանուններ ունեն նույն տեսքը, բայց տարբեր նշանակություն։ Պետք է ուշադիր լինել։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է զ-ին և ղ-ին։ Ավելացնեմ նաև, որ շատ գրքերում գենետիվ հոլովով դրված անձնական դերանունները աղյուսակների մեջ վերցվում են փակագծերի մեջ, քանի որ գենետիվ հոլովը շատ չի օգտագործվում, հազվադեպ օգտագործվող հոլով է, բայց երբեմն հանդիպում է։ Այս թեմայի վերաբերյալ վարժության օրինակ դուք կարող եք գտնել իմ վեբսայթում dodgeamenish.com և վարժության լինքը ես կթողնեմ վիդեոյի տակ։ Իսկ այժմ այսօրվա մեր վիդեոն ավարտենք գենետիվ հոլով պահանջող կապերով։ Դրանք են. վեգեն, պատճառով, վիղընդ, ընթացքում, ունվայտ, ոչ հեռու, Իներհալբ – ներսում, ընթացքում Աուսերհալբ – դուրս Während des Gesprächs können Sie auch Fragen stellen. Bitte geben Sie innerhalb einer Woche Bescheid, ob Sie kommen. Sie erreichen mich unter 7878 90 oder außerhalb der Bürozeiten per E-Mail. Ich habe schon während des Studiums ein Praktikum in einer Schule gemacht. Schon während des ersten Jahres lernt man die wichtigsten Dinge kennen. Leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Die Firma möchte ihre Ergebnisse innerhalb der nächsten zwei Jahre um 20% verbessern. Մի խոսքով ամենից շատ հանդիպող կապերը հետևյալ երեքն են՝ վիղընդ, ինեհալբ և աուսերհալբ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ թեմայի վերաբերյալ վարություններ դուք կգտնեք իմ վեբսայթում dojamenish.com։ Իսկ այսօր այսքանը։ Ցտեսություն, ոչ հաջորդ վիդեո։